સમાજ યુવા શક્તિ ગ્રુપ વલભીપુર તાલુકા રાજપૂત સમાજ અને ગોહિલવાડ રાજપૂત સમાજ દ્વારા આપનું યુવરાજ સાહેબ સ્વાગત છે આપ પધારો આપ જો આ રીતે કાર્યક્રમમાં આવતા રહ્યો તો બધા જ ભાઈઓને ખૂબ જ આનંદ રહે હું ગોહિલવાડ રાજપૂત સમાજના પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરું કે યુવરાજ સાહેબનું પુષ્પ હારથી સ્વાગત કરે યુવરાજ સાહેબ પ્રમુખશ્રી વાસુદેવસિંહ યુવરાજ સાહેબ અત્યાર સુધી તો બોમ્બે બિરાજતા હતા પણ હમણાં છેલ્લા એકાદ વર્ષથી ભાવનગર ખાતે સ્થિર થયા છે એમણે વિદેશમાં અભ્યાસ કર્યો છે હોટલ મેનેજમેન્ટ માટેનો એમણે ઉચ્ચ અભ્યાસ કર્યો છે અને હવે આ જે એમની હોટલ અને વગેરે જે બિઝનેસ છે એ પોતે જાતે દેખરેખથી સંભાળી રહ્યા છે એટલે આવતા દિવસોમાં એક સારા બિઝનેસમેન આપણને મળવાના છે આપણે યુવરાજ સાહેબનું સ્વાગત કરીએ છીએ હરીશભાઈને વિનંતી કરું હરીશસિંહ કનકસિંહ ગોયલ એ બોર્ડિંગમાં ખૂબ આળગ્યા છે અગાસીઓમાંથી એકાદ બે વખત પડ્યા પણ છે મંદિરના ઓટલા ઉપરથી પણ ઘણી વખત પડ્યા છે અને અત્યારે બરોબર પાકા થઈ ગયા છે પડી પડી કારણ કે પડવાથી માણસનું શરીર ઘડાય છે આમ પછડાટ ખાવાથી માણસનું મન ઘડાય છે એટલે ખૂબ કમાય છે અને એમાંથી એકાદો પગાર હારિતભાઈ એકાદો પગાર અમને આપો અમારે ખુલ્લમ ખુલ્લા કહેવું છે આપને કે એકાદો પગાર આપો આપને બત્રીસ ના બદલે બોતેર ભલે આપે ભગવાન પણ આપ એકાદો પગાર આપો અને આપ એ પધારો આપનું વક્તવ્ય આપો હરીફભાઈ જય મુરલીધર ગોરીવાડ રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ આમંત્રિત વડીલો ભાઈઓ અને બહેનો જેમ ભરદભાઈ કહ્યું એમ અમે સમાજમાં ઉછરેલા છીએ બોર્ડિંગમાં જન્મ થયો અને લગભગ ઓગણીસો ને એક્યાસીથી ભાવનગર છોડી દીધો છોડી દીધો એટલે આગળ અભ્યાસ અને પછી બોમ્બેમાં સ્થાયી થયા જેટલી વખત આ પ્રસંગ છે મુરલીધર દાદાને ધ્વજારોહણનો એટલે પ્રાસંગિક વાત કરું તો ઘણી વખત આપણને થાય કે ધાર્મિક પ્રસંગોમાં શું કામ જેવું ધાર્મિક શું કામ પણ આપણે હવે વખત જતા એવી પરિસ્થિતિ અને એવા મુકામે પહોંચ્યા છે કે સંદર્ભ ભૂલાતા જાય છે આજે ધ્વજારોહણનો ખરેખર સંદર્ભ હશે અને એનો ઇતિહાસ હશે અને એનું ઐતિહાસિક મહત્વ પણ હશે અને અમે એટલા બધા કિલોમીટર દૂર છીએ વતનથી એટલે અમને એ જાણવાની એકદમ ઉત્કંઠા થાય પણ એવું જ નથી આજ આપણે બધા મળ્યા છીએ એક સામાજિક તાકાતની અથવા સામાજિક એક સ્થાનિક પ્રતિકૃતિ છે એવી જ રીતે આપણે વ્યક્તિગત વિકાસ અને વ્યક્તિગત તાકાતની પણ એક મહત્વ એ મહત્વ છે અને એનું એક વિશેષ સ્થાન છે કારણ કે વ્યક્તિઓથી સમાજ બને છે અને આજે પ્રસંગ છે વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવાનો અને જેમ રણજીત કાકાએ કહ્યું પહેલેથી જ સમાજ પ્રત્યેની ભાવના રહેલી એવા જ વાતાવરણમાં ઉછરેલા અને ઈશ્વર કૃપા અને બધા વડીલોના આશીર્વાદથી જે કંપનીમાં હું જોબ શરૂ કરી ત્યાં સારી પોઝિશનને મેં જ બિલ્ડ કરી એમ કહેતો ચાલે અને લીધે જે આપણા સમાજના વિદ્યાર્થીઓ engineering diploma engineering even ITI આજે બધા યુએસએ કેનેડા અને આખા ઇન્ડિયામાં અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં જોબ કરે છે એટલે ખાલી રેફરન્સથી અને મારું એવું ખાસ માનવું છે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યક્તિઓમાં બેઝિક જે કહેવાય પાયાનું તાકાત અને પાયાની શક્તિ તો હોય જ છે એને ખાલી જરૂર છે આપણે ને કહ્યું ગામડામાં કેળોને આમ ગોળવાની અને મઠારવાની તો મઠારવાનું કામ અને ખાલી યોગ્ય તક પૂરો કામ કરે છે બાકી કંઈ છે નહીં ટ્રેનિંગ આપવાની એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓને હું ખાસ આગ્રહ અને વિનંતી કરું છું કે આગળનો યુગ જે પંદર વીસ વર્ષથી જાય તે ઇન્ટરનેટ અને મોબાઈલ આવી ગયો આપણે છે એના ગેરલાભો પણ છે અને એના દૂષણો પણ છે પણ એ ન જોતા એનું સારું પાસું જોઈએ ટેકનોલોજીનું અને વ્યક્તિ વિકાસ વ્યક્તિ વિકાસ ઉપર ધ્યાન આપીએ આંખ અને કાન ખુલ્લા રાખવાના એવું કહે છે એ નવું જાણવાની અને આ જ્યારે આપણે આ વ્યક્તિ વિકાસનો પથ છે એમાં કે હતાશા નિરાશા એવું તો આવવાનું છે પણ સાચા લીડરની ક્વોલિટી શું છે કે પડીને ઊભા થવું ફરીને વાંચવું જ્યારે માણસ સફળ થઈ ગયો હોય છે એટલે માણસની સફળતા દેખાય છે પણ એકચ્યુઅલી ખરેખર સફળતા પાછળ હજારો નિષ્ફળતા રહેલી છે એ કોઈ દેખતા નથી એ દેખાતી નથી એટલે હતાશ કે નિરાશ થવાથી કોઈ કઈ વળતું નથી જેમ વિવેકાનંદ જે કહ્યું છે મૈંડા રહો ધ્યેયની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી અને મારો કોન્ટેક્ટ નંબર ઈમેલ આઈડી બધું બળદેવભાઈ છે સમાજમાં પણ છે પણ કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પણ આપણા સમાજના સભ્યને કોઈ પણ મુંબઈમાં જરૂરત હોય કોઈ પણ ગાઈડન્સની જરૂર હોય આઈટી બિઝનેસમાં ટેલિકમ્યુનિકેશનમાં કમ્પ્યુટર ફિલ્ડમાં તો મારો સંપર્ક કરી શકે છે બે હિચક હું ફ્રી જોઉં છું સાંજના સાત વાગ્યા પછી ગમે ત્યારે ઓફિસ અવર્સ ખાલી નાઇન થર્ટી ટુ સિક્સ છે સેટરડે સન્ડે પણ મને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે અને હું બનતી મહેનત અને બનતો પ્રયત્ન કરીશ હેલ્પફુલ થવાનો જય મોદી થેન્ક યુ આભાર હારીશભાઈ મેં ઘણા બધા ફોન કર્યા છે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આવે અને અમને એમ લાગે કે આ ક્ષેત્રનો છે કારણ કે પાયાની લાયકાત હોવી જોઈએ જો પાયાની લાયકાત હોય તો અમે ફોન કરીએ એટલે હરીશભાઈ અચૂક એમને મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરે અને એમણે કીધું એ પ્રમાણે દોઢસો જેટલા વિદ્યાર્થીઓને આપણે અહીંથી અલગ અલગ રીતે પોતાની રીતે મળ્યા હોય અમારી ભલામણથી ગયા હોય કે કોઈ પણ રીતે ગયા હોય એ કામ કરે છે એકાદ વર્ષ પહેલા હરિતભાઈ એક દક્ષિણ ભારતમાંથી એક વિદ્યાર્થીનો ફોન આવ્યો ઓળખો છો સાહેબ મેં કીધું ના નથી ઓળખાણ પડતી કારણ કે હું પાલિતાણાનો છું તમારી પાસે ભણતો હતો અને તમે હરીતસિંહ ગોયલને ફોન કર્યો હતો ને અત્યારે મને નોકરી મળી ગઈ છે હવે હું ફોન કરું ને આ નંબર સેવ કરી લ્યો તમારે મને એક રિંગ મારવાની પછી હું સામેથી ફોન કરીશ મેં કીધું ભાઈ હવે ફોનમાં હું કરતો થાય તાર કે ના મને કંપની ચાર હજાર રૂપિયા આપે છે ફોન કરવાના અહીંયા મારે કોને ફોન કરવાના હું વિજયનગરમાં છું અહીંયા મારે કોઈને ફોન કરવાનો હોય કંપનીના કામ માટે થોડું ઘણું હોય બાકી તમે મને મિસ કોલ કરો એટલે હું સામેથી ફોન કરીશ અને હરીતભાઈને તમે ફોન કર્યો તો મને સર્વિસ મળી છે કંપની મને ગાડી આપી છે અહીંયા મને કોઈ ઓળખતું નથી મારે ગાડી લઈને જવું ક્યાં એટલે હરીશભાઈને કહેજો ભાવનગરમાં જો બદલી કરે છે ગાડીનો ઉપયોગ થાય એટલે મેં કઈ ભલામણ નહોતી કરી કારણ કે નોકરી કરવા માટેની ભલામણ ને પાછું બદલી માટેની ભલામણ એટલે કરી નહોતી પણ આવું બધું થતું હોય છે એટલે આદિતભાઈ આપનો આભાર મેં કીધું છે પાછું મનમાં રાખજો પછી હું જાહેરમાં બધાને કહીશ તમારે મને કાનમાં કહી દેવાનું હવે આપણે ઇનામ તરફ આગળ વધીએ ઋષિ કનુભા વિનંતી કરીએ એમને એમ નામ આપી અને સન્માન કરે આ થોડલીના છે મહિપતસિંહ ધોરણ અગિયાર વિજ્ઞાન પ્રવાહ એ પારિતોષિક પણ હરિષિ કનુભા ગોયલ પારિતોષિક છે એમને પંચાણું પોઈન્ટ તેત્રીસ ટકા પંચાણું પોઈન્ટ તેત્રીસ ટકા સાથે વિજ્ઞાન પ્રવાહ અગિયારમું ધોરણ જિલ્લામાં બીજો નંબર આવે છે આપણે વિનંતી કરીએ ઉપસ્થિત હોય તો આવે અને ઇનામ લઈ જાય ઉપસ્થિત નથી લાગતા આપણે એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ સાયન્સના વિદ્યાર્થી છે એટલે મહેનત કરતા હશે એવી રીતે ચુડાસમાં ભૂમિકા બા સુરપાલસિંહ ધોરણ બાર સામાન્ય પ્રવાહ બાણું ટકા સાથે જિલ્લામાં પ્રથમ આવે છે એમને બે પારિતોષિક મળવા થાય મળવા પાત્ર થાય છે ધીરસિંહજી વેરાભાઈ ગોયલ પારિતોષિક હરિસિંહ અકૃપા ગોયલ ફંડ હરિસિંહ બાપુ જ્યારે સમાજમાં કામ કરતા હતા અને ગોયલવાડ રાજપૂત સમાજે એમનું સન્માન કર્યું એક લાખ રૂપિયાની થેલી ગોયલવાડે આપી ત્યારે એ થેલી એમણે ગોયલવાડને પરત કરેલી અને એ ફંડ પૈકીમાંથી એક પેટા ફંડ એમની સૂચનાથી એમના પોતાના વિચાર પ્રમાણે આપણને કહ્યું એ પ્રમાણે ધીરસિંહજી વેરાભાઈ અલંપરના હતા ખૂબ સમાજનું કામ કર્યું હયાત નથી પણ હરસિંહ બાપુને એમના પ્રત્યે લાગણી એટલે કીધું અને આપણે એ ફંડ છે એ કોયલવાડમાં રાખ્યું છે એ ઇનામ પણ એમને મળવા પાત્ર થાય છે આ બંને ઇનામો ઉપસ્થિત છે નથી આપણે એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ એવું જ પછીનું ઇનામ છે રાધિકા બા ગજેન્દ્રસિંહ ધોરણ બાર સામાન્ય પ્રવાહ નેવું પોઈન્ટ ચૌદ ટકા સાથે જિલ્લામાં બીજા આવે છે એમને પણ હરિસિંહ કનુભા ગોયલ પારિતોષિક અને ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક બંને પારિતોષિક મળવા પાત્ર છે ઉપસ્થિત હોય તો વધારે આપણે એમને પણ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ એવું જ પછીનું પારિતોષિક ગોયલ વિશ્વજીતસિંહ હરિચંદ્રસિંહ શ્રેણી બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહ બાણું ટકા સાથે જિલ્લામાં દ્વિતીય આવે છે અને એમને ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક પણ મળવા પાત્ર થાય છે તો ભાઈ શ્રી કિશોરસિંહભાઈને વિનંતી કરું કિશોરસિંહ ગોયવાડ આત્મ સમાજના ઉપરો એમને ઇનામ આપી અને સન્માન કરે એવા જ ગોહિલ વિજયસિંહ ઘેલુભા શ્રેણી બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહ ચોરાણું ટકા સાથે ઉત્તીર્ણ થયા છે એમને પણ ઋષિ કનુભા પારિતોષિક અને ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક બંને પારિતોષિક મળવા પાત્ર થાય છે ભાવનગર તાલુકા રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ મહેન્દ્રસિંહ ગોહિલને વિનંતી કરું કે આ દીકરાનું સન્માન કરે આપણે તાળીઓ પાડીએ સાત આઠ વર્ષના ટકા ભેગા કરીને તોય ન થાય ચોરાણું ટકા પંચાણું ટકા છોકરાઓએ ખૂબ મહેનત કરી છે તો આપણે એમને કમસે કમ તાળીઓથી બિરદાવીએ કારણ કે તાળી છે ને એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે આપણને લાગે પણ એ બહુ મોટો સહારો આપે છે પછી વાઘેલા સૂર્યરાજસિંહ મહાવીરસિંહ એમને ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક ધોરણ બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહ એકાણું પોઈન્ટ તેત્રીસ ટકા સાથે જિલ્લામાં એમનો નંબર છે આપણે એમને ભાઈ શ્રી જસુભાને વિનંતી કરું જસુભા એમને ઇનામ આપશે ચુડાસમા દેવીયનીબા મહેન્દ્રસિંહ ધોરણ બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહ દીકરીઓમાં જિલ્લા પ્રથમ છે બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં આવ્યા છે એમને ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક મળવાપાત્ર થાય છે આપણે એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ ગોયલ મૃગેશાબા પ્રદીપસિંહ ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક મળવા પાત્ર થાય છે ધોરણ બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં એક્યાસી પોઈન્ટ સાસઠ ટકા સાથે રાજપૂત દીકરીઓમાં જિલ્લામાં દ્વિતીય છે એમના પિતાશ્રી પ્રદીપસિંહભાઈ ઉપસ્થિત છે હરીશભાઈને વિનંતી કરું હરીશસિંહભાઈ આપ એમનું સન્માન કરો પ્રદીપસિંહભાઈને હું મેં ફોન કરીને સમાચાર આપ્યા મેં કીધું ભગવાન આપની ઉપર ખૂબ ફીદા છે રેલવેમાં મોટો પગાર આવે છે મારી સાથે ભણતા એટલે હું કહી શકું ને મશ્કરી કરી શકું એલઆઈસીમાં ખૂબ કમાણા છે અને હવે વળી પાછા એમના ગામમાં નેર આવી ગઈ એટલે નેર શરૂ થવાની છે એટલે પાછો ત્રીજો લાભ શરૂ થવાનો છે આપણે મુરલીધર દાદા એમને ખૂબ વર્ષે આજે ધનતેરસ છે એટલે ધન ખૂબ આપે અને ક્યારેક ક્યારેક પાછો અમારી બાજુ આવવા દેજો બાકી પહોંચ આપશું જાડેજા આરતીબા યુવરાજસિંહ ધોરણ બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહ ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક દીકરીઓમાં જિલ્લામાં ત્રીજો નંબર આવે છે જાડેજા આરતીબા યુવરાજસિંહ નથી ઉપસ્થિત આપણે એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ ઝાલા જયપાલસિંહ હરપાલસિંહ શ્રેણી બાર વિજ્ઞાન પ્રવાહ દીકરાઓમાં જિલ્લામાં ત્રીજો નંબર ધીસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક પછી ગામના શિક્ષક કિશોરભાઈને વિનંતી કરું પૂર્વ શિક્ષક પંચોતેર વર્ષની ઉંમર છે આભાર ગોહિલ ધ્રુવરાજસિંહ વિક્રમસિંહ ધીરસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક શ્રેણી બાર સામાન્ય પ્રવાહ ત્યાસી પોઈન્ટ સત્તાવન ટકા સાથે જિલ્લામાં બીજો નંબર આવે છે કનકસિંહ સાહેબને વિનંતી કરું એમને સન્માનિત કરે ગોહિલ હિતેન્દ્રસિંહ દીપસિંહ શ્રેણી બાર સામાન્ય પ્રવાહ દીપસિંહજી વેરાભાઈ પારિતોષિક દીકરાઓમાં પ્રથમ નંબર આવે છે સામાન્ય પ્રવાહમાં યુવરાજ સાહેબને વિનંતી કરું આ બાને સન્માનિત કરે